печаль моей души я вспоминаю. с тобой пришлось Кончилась путевка И вагон плацкарты меня нес В город Николаев Не забуду ночи при луне И твою улыбку Nacht, еще один корабль. Может, еще раз поешь.